Тихо. Казах малко. Шш. Носи значи си бонус. Е Аз отивам да пишем. Ако някой не е разбрал, Колко презервативи има, а? Е, а, добре. да се яде орехи, за сърцето ябълка и за кръвта една лъжица мед. И после ще кажат във филма, леле тия да пият на поразия.